ちにパルスを送るひたすら ために旅立ってシェルャー悪のプログラムデリトロスによって侵略されたマジカルゲートは正義のウェブナイトグラディオンとウェブダイバー結城健人の活躍で90%が解放されたしかし マジカルゲートを根底から支える最も重要なエリアタイムエリアではワールドリンク管理局のメイン動力炉を爆破させるダイタリオンプログラムが動き出していたケントの父結城武人はダイタリオンプログラムを破壊するためネオダイブシステムによってマジカルゲートへダイブした。 グラディオンからの連絡を受けたケントはタイムエリアへ向かう決意をするケントを待ち受けるものは何か時の神大タリオンによるダイバーランド爆破まであと7時間究極合体大タリオンプライム っていてくれ今すぐ助けに行く ライバリオ そ最後の戦いだグラディオン望むところだ <laughs> みんなやっと見つけたぜもうお前の好きにはさせないぞそういうことです行くぜ我は大タリオン我に歯向かう者は消滅せよ ライト パワーは今のところ互角というところか今のうちに結城くんを探すのだはい負けるなよグラディオンしっかりケントくん我は大タリオン目覚めよペガシオンライガオン がしよう大タリオ の好きなようにはさせないぞとことんいっちゃおうぜプライムソードプライムランサーダイタリオンがパワーアップしたままずいぞユキ君の行方はまだつかめないのか サイバーランド崩壊まであと6時間ここはどこなん ないとか父ちゃんなのカイト父ちゃんカイト寂しかったよ誰にも会えなくて父ちゃんよく頑張ったな こは一体どこなんだマジカルゲートのどこかには違いないんだがカイトお前にわかるかわかんないよ僕何があったのかわかんないよいいんだ大丈夫かわいそうによく一人で頑張ったなとにかく一刻も早くここを抜け出さなければもう残り時間はあまりないはずだ 重力ではみんな惑わされるなそうだそれはまやかしに過ぎないあの声はケルリオンオルグリオンウェブ合体ゴレムオン ったぜゴレモンしかしどうやってお前たちはダイタリオンプライムのまやかしに騙されていたのだ超重力バナナ初めから存在しないただのエネルギーの渦だそれをスパイラルカッターで吹き飛ばしたってわけかさすがですね俺たちは完璧なウェブナイトだからなどうだダイタリオン俺たちには 心がつながった仲間がいるんだうんダサいそんなことで僕たちに勝てると思うな我は時の神我に歯向かう者は消滅せよジャイアントドリルいかなる攻撃も僕たちには通用しないスパイラルカット。ー グラディオンジャガオンたちの消耗が激しい俺たちは一旦みんなを連れて帰る分かったすまんグラディオンよしグランブレードで一気に決着をつけるぞグランブレードこれで決めてやる カリオンをやっつけられたのにこうしちゃいられないもう一度プラグイットだマジカルゲートへプラグイッマジカルゲートへプラグイッこのこの何が起きたんだグラディオンから何か分離しました ワーが著しく低下していますグラディオンから何かが分離したまさかくそくそケントケントケントまるで同じところをぐるぐる回っているようだ兄ちゃんどうしてるかなあケント兄ちゃんと約束してたんだ 必ず父ちゃんから剣道で一本取ってやるんだってそうだったな二人の心を一つにしてぶつかってくれば必ず一本取れると言っていたなそれから兄ちゃんとマジカルゲートへ遊びに来てああとは思い出せないやいいんだ気にするなカイトあの時言ったな心をつなぐことでその力は無限大になるとうんカイト父さん そして剣と今この3つの心は離れていても一つにつながっている絶対に大丈夫だ無限大の力を信じるんだうんそうだったのグラディオンがケントを強制的にダイバーランドに戻したのは当然訳があるはずだよそれが何なのか見当もつかないでもよことは一刻争うんだぜ 何としてでもクラディオのところに戻らなきゃそうだケント君のお父さんがマジカルゲートへ行った方法はあそれだ、ネオダイブシステムがあるのは第7研究室よ警備員がいるわ素直に話しても入れてくれそうにないな 何こっちは4人だ飛びかかれば勝てるぜそういう問題じゃないだろほんのちょっとだけでもあそこから離れてくれればいいのに、うん、そうだ花火残ってないか花火っておいおいケントこんな時に花火なんか遊ぶんじゃないよそんなこと言ったってそんなに都合よくあこの間の花火の残りならあるけどじゃん 管理局に自動掃除機はあるよな多分急いで取ってきてくれ分かった何をやろうってんだ <laughs> したみたいだなしそれよりあれよ父さんこれでよし頼むよ葵ちゃん 今度は何事だ青い健人君いかんこれでいいはずよよしいいなケトやめなさいアリス川博士おじいちゃん青いみんなもケント君この装置がどんなものか知っているのかな この転送装置のエネルギーはあと1回きりなんだ1回きりしかも今マジカルゲート内の超空間は不安定でとても危険な状態だダイブしたら二度と戻ってこれないかもしれないのだ お父さんを助けたい君の気持ちはわかるがそんな危険な賭けはさせられない第一君が行って何をしようと言うんだねまた同じ場所だだけど俺はどうしても行かなければならないんだ 俺なら父さんを助けられるケントケント君君はわけは言えませんおじいちゃんお願い何かが分離したまさか 君は俺は今日まで俺はグラディオンと一緒に戦ってきたんだグラディオンは俺を待っている俺は戻らなきゃならないんだ俺はグラディオンのウェブダイバー結城ケンドランだ のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く 時の神殿大会へのダイブに